انت حلو انت قول لي ايش لاني انت ليش ما تيجي على تليفوني انت حلو انت قول لي ايش لاني انت ليش ما تيجي على تليفوني انا زماني ما يسمع صوتك زماني ما يسمع زماني ما يسمع صوتك زماني ما يسمع يلا سوي ترن ترن علشان قلبي يهنيها